So, hi Leute, willkommen zu einer neuen äh, Pokémon Presents Reaction. Und zwar heute am 3.8. haben wir eine neue Pokémon Presents bekommen. 19 Minuten, wir fangen direkt an, let's go! Pokémon Presents. Mit dabei ist Max. Hello everyone. I'm Utsunomiya from the Pokémon Company. In today's Pokémon Presents, we will be sharing information on several of our games. Ich mag die Hintergrundplüschtiere. Guck mal da links, die offiziellen Gen 9 Starter Plüschtiere. Chris Brown! Neues Pikachu Trophy. Pokéball. Oh. Süß. So, ist das vorbei? Bin ja nicht so competitive, deshalb schneide ich es wahrscheinlich raus. Now, I'd like to share some news about a few of our games. Oh. Aber nicht Pokémon Go, oder? Doch. <laughs> Doch. Ja, ist okay. Aber warte, oh, warte, warte. Pokémon Unite. Pokemon Unite has continued to grow and evolve since its release one year Hä, hey, Gigas? nicht spielbar, nicht spielbar, Mike. Oh. We're adding not only new Pokemon and features to the game, but also many events and campaigns. Man hat schon vorhin Gameplay gesehen von einem neuen Viech. Was? <laughs> Was? Ich dachte, Glurak wäre Maskottchen. Boah, Gamefield hat's echt schwer. Kann sie nicht entscheiden. <gasps> Oh mein Gott! Oh mein Gott! Chubby Boy. Ich, ich muss das spielen, Max. Uh. Yes. yes. Buzzwall, uh. Würde ich, würde ich das Spiel aktiv spielen, das ist mein Main. Alter! Ah, oh mein Gott, Star Platinum! Ich glaube, Max hasst mich jetzt. Oh mein Gott. Star Platinum und Power of Brain <laughs> einem. Hä, achso, das war Was? Das bitte von diesem. Achso, achso, ja, stimmt. Äh, <laughs> Despotan Speedwagon. Blastoise, Snorlax and Sylveon wow. celebration of the first anniversary. Die Skins von United sind immer so krass gut und die kosten immer so viel. Ich hasse mein Leben. Jedes Mal, wenn ich das Spiel sehe. Die lohnen sich halt vom Preis her überhaupt nicht. Hä? Not actual game. Oh, oh, oh, was haben wir hier? Uh. Mount Koronet, keine Ahnung. Was? Warte, was? Go? Was ist das? Master Sex. Master Sex ist das. Äh, Master EX meine ich natürlich, ne? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Junge, das war genau das Model halt. Junge, was für Let's Go als Maul. Was für Let's Go. Ich hab das gedacht, als ich den Trailer gesehen habe. Ha! Weil ich mich enttäuscht ich dann war. Ja, ich war auch gerade voll enttäuscht. Einfach, es geht einfach nur um Masters X. Mewtwo. Neuer. Der vierte verschiedene äh, Pokémon erster Film. It's back. Zum vierten Mal. Nein, Spaß. oh. oh. oh. Ähm. ja. oh mein Gott. Josuke, siehst gut aus. Ja, die darf oh. weinen. Sie lassen also meinen Arm kein Krokodil alleine. Oh, die letzten. Ah, guck mal hier, die Hälfte. Die Hälfte. Ja. Äh, okay, komm, let's go. Zeig, zeig, zeig. Give me, give me. Boah. So hätte Legends aussehen müssen, aber egal, egal, egal. Hä? Hä? Schwarzes Felino! Das war braun. Oder, braun, das sah ja. für mich schwarz aus. Das ist das die Regionalform von Felino, oder wie? Attention, ja. LOL. Treasure Hunt. Treasure Hunt. <laughs> wie die sich bewegen. Ich man, jeder wusste es, dass die, das wusste jeder. Jeder wusste, dass die zu irgendwelchen Bikes werden. Aber dass die dann gleich zu Fremdsklaven werden? Aber ich versuche jetzt einfach so rap. Leute, die können fliegen. Versucht es einfach so random Felino mal nebenbei gezeigt haben. Ja. Als wäre es nichts Besonderes. Ja, da ist doch ein braunes Felino. Ich hätte mir gedacht, äh, dass man Taurus sehen würde, aber nein, es war das eine Elefanten-Pokémon aus der Schlachtenschild. Boah. Boah, wie schön. Pokémon. Jetzt mal ohne Witz, ich finde das Spiel echt schön. Was war das denn gerade? Das war ein neues Pokémon. Alter, das sieht richtig gut aus, das Spiel. Also ich bin wirklich geil auf das Spiel. Das sieht echt gut aus. Und es ist mal was anderes. Es ist nicht einfach nur jedes so 15 Pokémon-Abenteuer. Es ist was ganz anderes mal. Aha. Viele neue Charakter. Uh. Hä? Oh, das sieht cool aus, das Viech. Das sah richtig cool aus. Ja, Entwicklung, Entwicklung zeigen, Entwicklung, Entwicklung! Oh, schade. Hätte ja sein können. Learn together. Das rote Pokémon ist zurück. Es gibt so viel, auf das ich achten muss. Find something to treasure. Okay. Ha! Ja, so ein Gimmick. Kristall-Pokémon. Oh mein Gott, Kristall-Onyx. Was passiert da? Hä? Neue Entwicklungen. <laughs> Warte, was? Was? Ich, wa was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das neue Gimmick nicht. Es mit noch das ist auch toll. Also, ah, so früh schon. Naja. We're now starting to get a clearer picture of your adventures to come in the Paldea region. I'd like to dive a little deeper into the information presented, so let's take a closer look together, shall we? Okay, let's go. The newest titles in the Pokemon series are the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games. These titles will be open world RPGs, a first for the Pokemon series. Äh, Legends am I a joke to you? Landscapes and vibrant towns weave together to form the Paldea region, where okay. oh, Paldea heißt die Region, Paldea. Ja, ja, so wie es geleakt wurde. Ja, psch, keine Leaks hier. These are the legendary Pokemon. Ja, die sehen voll cool aus. Beide. You'll rely on one of them as a partner in your adventure. Climb on. And together you'll dash across ich kann mich noch nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Die sind beide richtig cool. Move across water and glide through the sky. Oh. Der braucht schon einen Bike with dem Helm. Ich habe ein Pokémon. Ich habe einen Legi. Okay. Der Mann ist ein... Ja, Student. <laughs> And a special independent study project awaits you. The Treasure Hunt. Through it, you'll embark on a journey to find treasure of your own, here in Paldea three grand stories are waiting for you. One story will revolve around the familiar gym battles. You'll go to eight Pokemon gyms and aim Ein for Videospiel, the wo ich in die gehe. In these games, there is no set path you must take when challenging the gyms. Ja, vielleicht wird's das super. Chart your very own Sie sieht auf jeden Fall sehr super aus. Und das ja. Pokémon auch. Mike, das ist ein Kerl. Oh, oh, okay. The other two stories you'll experience hold many surprises and discoveries as well. Which story will you begin with? How will you progress through them? It is all up to you. You! Cast of Characters. Freut mich. Professor Sada. Oh my god. Professor Churro. Professor Gigachat. passed on in the Paldea region. Mr. Clavel is the director of the academy mm -hmm. you'll attend. And Mr. Jacques is your homeroom teacher who teaches biology. Zag. You'll have your battle-loving friend, Nimona. Nimona. And you'll meet Arvin, an upperclassman and a great cook. There's also Penny, a shy student in your grade. Penny. There are gym leaders too, like Grusha, the ice-type gym leader. The people you meet ich in Grusha are sure To enrich your adventures. mir irgendwie klar. Paldea <laughs> Region. Many different species of Pokémon, also called hey, guck dir diese Details an Tanzer an! Und dann willst du mir sagen, das Spiel... Oh mein Gott. Oh, ah. <laughs> oh mein Gott. Ich liebe es. Wooper, super Wooper. Ah. Oh mein Gott, ein Pudel. Fido. Was bist du, was bist du? Ich will das im Team haben, das sieht so cool aus. Sie oh cool. Of course, we also have Pokémon from which you'll choose your first partner. Oh, was? Die muss du mir noch zeigen. Die weiß ich nicht, die kenne ich nicht, die Shutter. Enjoy meeting lots of Pokémon. And complete your Pokédex as part of your adventure. Lol, was? <laughs> Selfie! Gibt es welche Emotes in dem Spiel? Anscheinend kann man ja online spielen mit ganz vielen Leuten. Achso, bis zu drei Freunden. Plus, okay. Ja, reicht eigentlich auch. Ey Max, das müssen wir auf jeden Fall zusammenspielen. Ja. Terrestre Phänomen? Was ist das? Oh. Mega-Entwicklungen? Kommen sie zurück? The terrastal phenomenon makes Pokémon shine like gems. Mehr wie Zettertag hm, So wie ich es verstanden habe. Ja, die werden einfach zu einem Kristallviech. Die kriegen einfach Accessoires. Das ist keine neue hm. Form, es ist einfach nur ein Accessoire, was sie bekommen. Ja, äh, toll. Boah, dieser Lag, hast du einen Lag? In Guck mal, Ingame-Lag. Some Pokemon will change oh, oh type oh, oh. when they terrastalize. Huh? War long Pikachu. Was? What type they become seems to depend okay. on Pokemon's Terra type. Huh. Example, also mega Entwicklung, nur ohne dass man sie neu designt. But there could be Eevee that become grass or water type after terrastalizing. Äh, entwickel es doch einfach. Nein, wie Nebulak aussieht. Der hat schon wieder einen neuen Ga neue Gas. Was auch immer. Mussten Dino Raids kopieren. Nein, oder? Nein. Ich möchte, ich möchte nichts aus Gen 8 wieder zurückhaben. This is a new kind of raid das? Oh. Ich mochte die Raids noch nie fand die richtig boring immer. Try to cooperate with your allies to get the upper hand in these battles. After you successfully defeat a Terra Pokémon, you'll get the opportunity to catch it for yourself. Aber coole Animation, wie er den Ball wirft. Ja, find's viel besser wie bei Schild. Ja, ja. Wo er einfach nur groß wurde und dann <laughs> wuff. ja, wuff. Äh, sick. Bindebüb. We've kept all the things you love about Coffee Pokemon while evolving the adventure you can have in Pokemon Scarlet and Pokemon Violet. Das war's? Nein! Zeig doch mehr! We hope you look forward to the day you set out ich zeige wie drei neue Pokémon, das war's. Eins davon eine neue Form nur. Genau. The Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games are available to pre-order at participating retailers ja, ja. now. Toll. Receive a Special Pikachu. Warte, warte, Early, Early Purchase, wahrscheinlich bis Februar oder so. Kann ich mir gut vorstellen. It knows to move fly, its Terra type is flying. Also Ballon Pikachu. Kriegt man wieder. Ja. Cool. Mhm. Ja, zum Glück nicht in einem Monat, da habe ich nämlich Jojo am Radar. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht mal so traurig, dass ich das nicht live mitgesehen habe, weil das war echt nichts Besonderes. Es war ein Trailer. Die meisten haben sowieso nur zugeschaut, um News zu bekommen zu Scarlet und Violet. Und da kriegst du einfach, kann ich einfach sagen, hier, bis ich lasse Gameplay laufen, ich erzähle, was da gesagt wird, in zwei Minuten zusammengefasst. Ja, also, was ist eure Meinung zu den neuen Pokémon? Ich muss ja Feeling sagen. Ist super, Feeling ist super, Feeling ist super. Äh, wo sieht man die am besten? Also auf jeden Fall, mein Lieblingscharakter ist äh, er oder sie, weiß ich nicht. Moment. Hier, Grusha ist auf jeden Fall bisher mein Lieblingscharakter. Ich mag einfach wie er oder sie, keine Ahnung, Max meint, das ist der. Wie diese Person aussieht. Ich mag ihr Pokémon, äh, sein Pokémon. I don't know. Giga Chat ist super. Ähm. Ja, dieses. Genau, warte. Wir haben einmal. <laughs> ich, ich liebe dieses Pog-Gesicht einfach. Ich liebe es. Ja, wir haben ja ein neues Wooper. Was für eine Form wird es haben? Übrigens. Es ist Giftboden übrigens. Giftboden? Oh, das ist ein cooles Typing. Das tue ich vielleicht in mein Team. Ich will erstmal wissen, was die Weiterentwicklung ist. Das gab es das bisher nur bei Nido King und Nido Queen. Das ist richtig cool. Ja, ja, okay, Bodengift. Der Pudel sieht ganz süß aus. Das ist Typ Fee. Aber, ja, cool. Aber würde ich wahrscheinlich nicht ins Team tun. Ähm, ja, weil ich nicht jeden einzelnen Pokémon ins Team nehmen kann. Ne? Genauso wie ich auch Lechonk Chonk wahrscheinlich ins Team tun werde, auch wenn sein Name natürlich unfassbar super ist. Unfassbar super ist. Und hier, zu Titan ist richtig cool. Also ohne Witz, ich mag das Design sehr. So, ja. es sieht aus wie eine Kugel und dann aus dem Nichts hat es einen Mund. Was über sich aber... einen Ball darstellen, so. Richtig cool, trotzdem richtig, richtig cool. Ja, das neue Crystal-Feature finde ich in Ordnung. Ähm, ist für mich einfach mega Entwicklung, ohne dass sie sich irgendwelche neuen Designs ausdenken. Ähm, okay, ne? Ich meine, so zumindest haben sie sich das gesagt. Also, die Designer bei Pokémon haben sich diesmal die Pokémon in Ruhe gelassen und haben diesmal sich auf die Overworld konzentriert, so wie es scheint. Oder zumindest auf die Grafik. Ne? Wird sich wahrscheinlich gelohnt haben. Was ist von den drei Pokémon euer Liebling? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Also meins auf jeden Fall zu Titan. Max auf jeden Fall für Lino. Und ja. Das war's. Max, das war's. Ja, das war's. Ja. Äh, ciao.